spirit ke spirit hmm. lanjut bang lagunya Ariel Noah Smash Like Teen Spirit hmm. Teng, teret. Belum tahu kan? Teng, teng, browsing, browsing, browsing. Noah, smells like ten spirit. Teng, teret. Teng, teng, teng, teng, Smile group. Smells. Smells. Nilai. Smile. Smells. S E M E L S smell lagumu seperti 10 kekuatan wah gila itu minyak wanginya Britney Spears tuh kalau lo mau tahu tuh Coba banget dong udah dapat